Ժողովուրդ ջան, մի հատ կարևոր բան եմ ուզում ասեմ, եթե կարաք էս տարածեք, այս սրիկաներին բռնեն, մի հատ էս մեր ղեկավարությունը լավ դուգան են։ Տիգրանաշեն գյուղից ով վերև էս բարձանում, այս Պերևալը սաղնել գիտեն, Տիգրաշենից վերև, որ եթե մենք Արենի, այս տեղը, որ սեն սիրուն այս էս տեղ կա, նայեք տեսեք, Այստե հիմար սրիկաները, նայեք, այս ժողովուրդը գալիս են, համ մի հատ անտանելի գարշահոտ է գալի։ Ոչխաներին քրթում են, բերում, լցում են ստել, ստեղ նայեք դաշնակներով ոչխաներ են քրթում լսում։ Ահա որ անտանելի հոտ է։ Իրանց այդ կեղտերը, այդ մարմինի այդ օրգանները սաղ լցում են ստեղ։ Ու բացի դրանից էս նայեք, տեսեք, ես միս ինչերա կեղտանոցը, կեղտանոց, նայեք։ Ես ինչեր եմ վերում լցում ստե, ահա որ այս մարտի գալիս են, ասում է, ես ինչ զիբիլանոց, ասում է ձեր տեղերը։ Մի քանի ստրիկաների այդ փնթիների պատճառով մեր սաղի անունը ընկնում է։ Այս Այս հիվանդությունը ահավոր է։ Ես կանգնել չի լինում, ես մի կերպ եմ բան անում, այս մարդիկ էրու կանգնեցին, որովհետև ահավոր գարշելի հոտ էր գալի, ես ասել եմ, այս մարդիկ գնացին մեկի չեյան։ Խնդրում եմ, եսի տարածեք այդ համապատասխան մարմին, եթե կարան, թող գտնեն այդ մյաց տրանց ոնց պետք է, էլ ձև չկա, մյա տուգան են այս, ուրիշ ձև չկա, բերում լցում են այստեղ, սա զիբիլանոց է էսի մի հատ չի երկու հատ չի որ ասես վերցնես գցես հետը հետը տանես աղբարկը գցես հələ նայեք ինչ են անում մեր անունն ան գնում նայեք ժողովուրդ այս ահավոր շան հոտա գալի ահավոր այս իրանց մորգաները սա լցած աստե այս արևի տակ այս ահավոր հաչ հոտա գալի կենթանի կեղտեր էսա նայեք զիբիլ այս մարդիկ էս էս նայում են զարմացած ամոթ էլի ես